السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းများနဲ့တောကရှင်မေမပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဲ့ဆယ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်တွေဟာဆူရတုလ်အဟဇာဘ်ရဲ့အာယတ်နံပါတ်80ကနေ80နဲ့3အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်တွေထဲမှာ အလောရှမြတ်ကဥစွာပထမအမိန့်ရှိတယ်။အိုအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်ထားကြသူ အပေါင်းတို့အတင်တို့တွေအလောရှမြတ်ကို ကြောက်ကြပါ။ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှန်ကန်တဲ့ဇကားတွေကိုဆိုကြပါ။အဲ့တော့ဒီလိုအလောရှမြတ်ကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပြီးတော့အလတ်ရဲ့အမိန့်တော်တွေနာခံပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဇကားတွေဆိုခြင်းအပြင်အလောရှမြတ်ကအတင်တို့ရဲ့လောက်ရက်တွေအတင်တို့ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ထပ်လောင်းပြီးတော့အတင်တို့ရဲ့ဂုဏတွေအကုသိုလ်တွေကိုလည်းမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလရဲ့အမိန့်ကိုဘသူတွေဟာနာခံကြမလဲအဲ့ဒီသူတွေဟာကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့အာယတ်နံပါတ်80နဲ့နှစ်မှာအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ငါလောရှမြတ်ကအမာနတ်လို့ခေါ်တဲ့တစ္ဆာတရားအနန္တထားတဲ့အရာတွေအမိန့်နာခံခြင်းတွေ စတဲ့ဒီအရာတွေကိုမိုးတွေနဲ့မြေတွေရဲ့ရှေ့မှာတင်ပြတယ်ဒါကိုထမ်းဆောင်မလားနောက်တောင်တွေရဲ့ရှေ့မှာဒါကိုပြောတယ်ဒီဟာကိုထမ်းဆောင်မလားဒါပေမဲ့ဒီမိုးတွေမြေတွေတောင်တန်းတွေကဒီအမာနတ်အလတ်ရဲ့အမိန့်နာခံခြင်းတစ္ဆာနဲ့เนาะတကယ်ကိုမိမိတို့ကိုအလောက်ရှိမြတ်ကအနန္ထားတဲ့တာဝန်ကိုကြည်ပြွန်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာစိုးရိမ်နေ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မထမ်းရွက်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အလောရှိမြတ်ကလူသားကိုတင်ပြတယ်အဲ့တော့လူသားကဒါကိုကျွန်တော်ထမ်းရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့လူသားဟာဒီလိုအမာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထမ်းရွက်တဲ့နေရာမှာတချို့တွေကလည်းမလူလားအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအမာနတ်ကိုတုံးဆွဲပစ်တာတွေရှိသလိုနောက်မတိနားမလဲဘဲနဲ့ဒီအမာနတ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အလောရှိမြတ်က နောက်ဆုံးမှာလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်မူနာဖစ်တွေမူနာဖစ်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်တာသနာရဲ့အရေးချုပ်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေနောက်အလတ်နဲ့တူဖက်နှိုင်းရှင်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေသူတို့တွေကိုအလောရှိမြတ်ကပြစ်ဒဏ်တွေခတ်ပေးမယ်နောက်ဆုံးမှာမုအမင်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေကိုအလောရှိမြတ်ကသူတို့ရဲ့တောက်ပါလုံးမှုတွေအမဝင်ချတောင်းပန်မှုတွေကိုလက်ခံပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုအစဉ်တန်းနေမြင်မာပေးမယ် ဝကန်အလ္လာဟူဂဖူရာရဟီမာအလောရှိမြတ်ကအလွန်အင်တန်မဂ်ဖီရတ်လောက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ရဟီမာအလွန်အင်တန်တနာကျင်နာတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းပေါင်းတို့ခမညာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကပြောထားတဲ့အမာနတ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီအမာနတ်ရဲ့အကြောင်းကိုမတင်ပြခင်မှာအလောရှိမြတ်က အစာပိုင်းအာယတ်တော်တွေထဲမှာဆူရာအာဇာဘီရဲ့အာယတ်တော်တွေထဲမှာဗာမိတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအိုအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်ထားကြသူအပေါင်းတို့ဆိုပြီးတော့မှမိတ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုအီမန်ရဲ့ certificate ချီးမြှင့်လိုက်တယ်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုထားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါတတ်မှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်တအုပ်လုံးထဲမှာယာအယူဟလသီနာ အာမန်နူဆိုတဲ့ ဒီပုံစံလေးနဲ့မိတ်ဆိုထားတာဟာ80နဲ့9ချိန်တိုင်တိုင်အလောရှိမတ်ကမိတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယာအိယောလသီနာအာမနူလို့အလောရှိမတ်ကမိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာတခုခုကျွန်တော်တို့ကို အမိန်ပေးဖို့ရှိရင်ရှိမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတခုခုတားမြစ်ဖို့ရှိရင်ရှိမယ်အဲ့တော့ယာအိယောလသီနာအာမနူလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမျက်စိတွေဖွင့်ပြီးတော့နားတွေစွင့်ပြီးတော့နှလုံးသားတကားတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ အလောရှမတ်ကဘာတွေမိန်တော်မှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာအာယုံပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအလာကမိန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုလေ့လာမယ်အလောရှမတ်ကဘာတွေမိန်တော်မှာလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ အလောရှမတ်ကဝကူလူကောလန်ဆဒီဒါမှန်တဲ့ဇကားတွေကိုအသင်တို့တွေဆိုကြပါမှုသားတွေမပြောကြနဲ့ဖြောင်းမှန်မှန်ကန်တဲ့ဇကားကိုဆိုပါအဲ့တော့ tafsir ပညာရှင်ကြီးတွေကဖြောင်းမှန်မှန်ကန်တဲ့ဇကားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ ခွင့်ဆိုကြတယ်တချို့ပညာရှင်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့မိဂရူကပြောဆိုနေတဲ့ဇကားတွေအဲ့ဒီဇကားတွေထဲမှာမှုသားတွေကိုမပြောဘဲနဲ့အမှန်တိုင်းတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပြောဆိုခြင်းကိုเนาะဒါမှန်ကန်တဲ့ဇကားလို့ဆိုလားဆိုပြီးတော့မိန့်ထားပါတယ်တချို့ tafsir ပညာရှင်ကြီးတွေကကြတော့ qawlan sadida ဆိုတာလာအီလာဟာအီလာလာမုဟမ္မဒူရာဆူလလာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကဖတ်ထားတဲ့ဒီတစ္ဆာစကား ဒီတစ္ဆာစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာဂျန်နတ်ကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောက်ရှိမြတ်ချီးမြှင့်ထားတဲ့ဂျန်နတ်ရဲ့တော့တန်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ္ဆာစကားကိုအလောက်ရှိမြတ်ကဒီနေရာမှာကူလူကောလန်ဆဒီဒါလာအီလာဟာအီလာလောမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆိုတဲ့ဒီတစ္ဆာစကားကိုအသင်တို့တွေရွတ်ဆိုကြဆိုပြီးတော့မိတ်နယ်လို့တချို့ tafsir ပညာရှင်ကြီးတွေက ဖွင့်ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။ တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဇကားတွေဆိုတာမှုသားတွေကျွန်တော်တို့မပြောတာဒါလည်းဒီအာရတော်ထဲမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အီမန်ကလီမာတော့ဒါကိုလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေခြင်းဟာလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီအာယတ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာမှန်သောစကားကိုစုဖို့ အလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှုသားတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ ကျွန်တော်တို့ပြောမိသွားတယ်မှုသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမကင်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောင်းဝယ်မှာမှုသားပြောမိသွားရင်အဲ့ဒီအယောင်းဝယ်တစ်ခုလုံးဟာအလဟဒဖြစ်သွားတယ်ဟလာလအယောင်းဝယ်ပဲဒါပေမဲ့ဟာရမ်အသွင်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူနေမှုဘဝထဲမှာကျွန်တော်ကမှုသားကိုပြောလိုက်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှုသားကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့သူကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တက်လုံး ဒီလူဟာမူသားပြောတဲ့သူတယောက်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးတော့တယ်။နော်အစ္စလာမ်ရဲ့ခုံရုံးနေမှာဆိုရင်ဘလောက်ဒီလာလဲဆိုတော့လောတက်တန်းမှာ မှုသားတစ်ခေါက်ပြောဘူးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပြောဘူးတဲ့သူရဲ့တက်တည်ထွက်ဆိုမှုတွေကိုလက်ခံဖို့အတွက်ကိုတော်တော်ခက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှန်တဲ့စကားကိုဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလိန်လည်ပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေမှုသားတွေပြောတာတွေဒါတွေဟာတဲ့မူနာဖစ်တွေတာသနာရဲ့အရေးချုပ်တွေ နော်သာသနာရဲ့အယောင်ဆောင်တွေရဲ့ဒါဝိသေသလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခုရမကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကအမိန့်ရှိတယ်အဲ့တော့မူနာဖစ်ရဲ့လက္ခဏာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့၄ခုဆိုပြီးတော့ရီဝါယတ်မှာလာရှိတယ်တချို့ရဲ့ရီဝါယတ်တွေမှာဆိုရင်၃ခုဆိုပြီးတော့လာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမူနာဖစ်ရဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာတဲ့တခုကဘာလဲဆိုတော့အီသာဟဒ်ဒသကဇဘာစကားပြောပြီဆိုရင်လိန်ပြီးတော့ပြောတယ်မှုသားပြောတယ်တဲ့ အဲ့တော့ဒီလိုမူသားပြောခြင်းဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေနဲ့လုံးဝလားလားမှမပတ်သက်ပါဘူးအီမန်နဲ့ဒီမူသားနဲ့ဟာလူတယောက်တည်းမှာမစုံစည်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟာဒီစ်တော်ဒီမှာ လာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှန်တဲ့ဇကားကိုဆိုတဲ့အကျင့်လေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မှုသားမပါရင်လင်္ကာမချောဘူးဆိုတာဒါဇကပုံမှာပဲရှိတာအစ္စလာမ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွန်ချက်တွေမှာမှုသားမပါဘဲနဲ့လင်္ကာချောအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းတွေ ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီမူသားဟာဘလောက်အနှံ့ဆိုးလဲဆိုရင်တဲ့တဦးတယောက်ကမူသားပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမလိုက်ကကောင်းကင်တမန်တော်ကြီးတွေကတုတန်ကနေအဝေးကိုထွက်သွားတယ်ရဟမတ်ရဲ့ဖရစ်တာတွေသူနာမှာမနေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်ဆိုးတယ်တဲ့ဒီမူသားဟာကျွန်တော်တို့တမိုင်းရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်မူသားမပြောဘဲနဲ့အမှန်တရားကိုစူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အောင်မြင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရမကြီးဆလလောလ္လမ်ကတခြားဟာဒီသ်တော်တပုတ်မှာမိန့်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဟာဒီသ်ကိုလည်းရကြတယ်အဆွတ်ကိုယွန်ဂျီဝလ်ကစ်ဘူယူဟလစ်အမှန်တရားဟာအောင်မြင်စေတယ်လွတ်မြောက်စေတယ်လူကိုကယ်တင်ပေးတယ်မှုသားကတော့လူကိုပျက်စီးစေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတွေဆိုပြီးတော့အောင်မြင်သွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အကြောင်းလေးတွေတချို့ တင်ပြလိုပါတယ်ဟာဇတ်ကာဘ်ရာဒီယัลလာဟူတာလာအန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ခံတော်ပါမှာအစ္စလာမစ်ကြပြားတွေလင်္ကာတွေတည်ဆူပေးခဲ့တဲ့ဆွာဟာဘီကြီးဖြစ်တဲ့တော်တော်ကြော်ကြားတဲ့ဆွာဘီကြီးဒီဆွာဘီကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလောရှိမတ်ကဖော်ပြထားတယ်။အဲ့တော့တခင်ကြီးကမိမိရဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကိုတင်ပြတယ်။အမှန်တရားကိုပြောလိုက်တော့အလောရှိမတ်ကဘလို့ကူညီခဲ့တယ်လဲ။ တမိုင်းတွင်သွားစေခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတခင်ကြီးကပြောပြပါတယ်ဘူခါရီနဲ့မွတ်စလင်မှာဒီဒီဝါယက်တွေကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တရက်ဂဇဝါယီတပုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂဇဝါယီတပုဒီတာသနာကြိုးပမ်းမှုဟာတော်တော်ပဲနေပူနေတဲ့အချိန်မှာနော်စွမလွန်နေတီးနေတဲ့အချိန်အရေးအဝါဒတွေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကြိုးပမ်းမှုဟာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်မင်းတို့တို့ အားလုံးတယောက်မကြံဒီကြိုးပမ်းမှုမှာလိုက်ပါရမယ်အားလုံးတွားရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော်တော်များများ ပုံကိုယ်တွေလဲလိုက်ကြတယ်ပေါ့စာဘာကြီးတွေအားလုံးလိုက်တယ်ဟာဇတ်အဘူဘကာတခင်ကြီးကမိမိပိုင်ဆိုင်သမျှပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပုံအောပြီးတော့ဒီထဲမှာလိုက်ပါသွားတယ်ဟာဇတ်အူမာကမိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတဝက်ဟာဇတ်အူစမန်ရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကလည်းမိမိပိုင်ဆိုင်ထားသမျှတွေအများကြီးအစည်းအနှင်းတွေเนาะအားလုံးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မှသွားကြတယ် အဲ့ဒီချိန်မှာဆာဘာကြီးတွေထဲမှာ၃ပါးကမဒီနာမှာကြံရစ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့သူတို့နေရစ်ခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့တော့တပားကကြတော့ဟာဇတ်ကာဘ်ဘင်မာလစ်ဖြစ်တယ်။နောက်တပားကကြတော့ဟာဇတ်မူရာရာဖြစ်တယ်။နောက်တပားကကြတော့ဟာဇတ်ဟီလာလစ်ဘ်နီအူမယာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဆာဘီကြီး၃ပါးဟာဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ယူသားတဲ့သဘောယူနဲ့သူတို့ဟာမဒီနာမှာနေခဲ့လိုက်တယ်။ အဲ့တော့ဟာဇတ်ကာဘ်ကတော့မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကားတဲ့စဉ်းစားတယ်ခုတော်နဲ့အဆာဘ်တော်တွေတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မှာအလွင်တန်လင်မြန်နဲ့ဒီမှာဆိုရင်အစည်းအနှင်းတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီအစည်းအနှင်းကိုစီးပြီးတော့ခုတော်နဲ့အဆာဘ်တော်တွေကိုကျွန်တော်မိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေခဲ့လိုက်တာတရက်ကျွန်တော်ဒီလိုကုံသွားတယ်မလိုက်သွားဘူးနောက်တရက်ကုံသွားတယ်ဒါဒါကျွန်တော်ဒီမှာညံတဲ့အစည်းအနှင်းရှိတာပဲကျွန်တော်အင်ရှာလာနောက်ရက်မှာဆက်ပြီးတော့တွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ ကိုကိုကိုဖြည့်သိရင်ဖြည့်သိရင်နဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်နောက်ကျကြံရစ်ခဲ့တယ်ဝါလသလာသတ်လဒီနာခွလီဖူဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာအမိန့်ရှိထားတယ်နောက်ဆုံးကုရ်အာန်ရဲ့အဆဟပ်တော်တွေတပုကန်နေပြန်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းနည်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အလားကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်သွားပြီကျွန်တော်တော့လိုက်ပါမယ်လိုက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေရင်နေရင်နဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်လိုက်ပါခွင့်မရတော့ဘူး တော်တော်သူကြေကွဲနေတယ်ကိုရောကပလီဝေကျောင်းတော်မှာရောက်ရှိတဲ့အခါဟာဇတ်ကာအပ်ကကိုရောထံကိုရောက်လာတဲ့ရောက်လာပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့မူနာဖစ်တွေသာသနာအရေးချုပ်တွေကတော့တဲ့သူတို့ကအကြောင်းပြချက်တွေပြောတယ်ကျွန်တော်မှဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလို့ဒီမှာကြိုးပမ်းမှုမှာကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တာတချို့တွေကလည်းလာပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဒုက္ခတွေကြောင့်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တာဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်တွေသူတို့အနေနဲ့တင်ပြနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစားတယ်သူတို့လိုပဲမှုသားပြောပြီးတော့ ကိုတော့ထိုင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာအချစ်တရားတွေယူမလားဒုမို့အမှန်တိုင်းပဲဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရက်တည်မလားနောက်ဆုံးကျွန်တော်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်ပထမမူသားပြောကြည့်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအတွေးဝင်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မူသားကိုတော့ကိုပြောလိုက်လို့မနှက်ပြန်အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်ရဲ့မူသားပြောမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝဟီချပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟာတမိုင်းဝင် လူလိန်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာမပြောတော့ဘူး အမှန်တိုင်းပဲကိုတော့ကိုရှောက်ထားလိုက်တယ်ဥကိုတော့ကျွန်တော်ပထမတော့လိုက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်လိုက်ပါခွင့်မရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားပဲသခင်ကြီးအနေနဲ့ရှောက်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာကုရမကြီးဆလလောလဆလမ်ကဟာဇတ်ကာဘ်နဲ့ဒီလိုဟာဇတ်ကာဘ်ရဲ့အမားပေါ်မှာဒရိပေးတဲ့အနေနဲ့ဆာဘာကြီးတွေကိုအမိန့်ရှိတယ်ခဏလေးသူနဲ့စကားပြောတာတွေပါတွေမလုံနဲ့ဘူး အလဘက်ကနေပြီးတော့အမိန်တော်လာလိမ့်မယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကြမှာပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့အလောရှိမတ်ကဘာမိန်လဲဘာလမ်းညွန်လဲဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ကြနောက်ဆုံးရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာသွားတယ်တချို့အဆိုဒီမှာလပေါင်းများစွာကြာသွားတယ်အဲ့ဒီဟာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှအလဘက်ကနေပြီးတော့ဟာဇတ်ကာဘ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယတ်တော်ချပေးတယ်ဟာဇတ်ကာဘ်နဲ့နောက်ထပ်အဆဟာဘ်တော်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်မူရာရာဟာဇတ်ဟီလာလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အာယတ်တော်ချပေးတယ်ဝါအလသလာသတလလဒီနာခလဖူဟတ်တာအီဒါဒါကတ်အလိုင်ဟီမလ်အာရ်ဒ်ဘီမာရဟဘတ်ဝဒါကတ်အလိုင်ဟီမ်အန်ဖုဆူဟမ်ဝဒန်နူအလ္လာမလ်ဂျာမင်အလ္လာဟီအလ္လာအီလိုင် ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين အဲ့တော့၃ဦးသောဆဟာဘာကြီးတွေကသူတို့ဟာနောက်ကျကြံရစ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာဒီလိုနောက်ကျကြံရစ်ခဲ့မှုပေါ်မှာ အားလုံးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ပဲခံစားရခက်နေခဲ့တယ်လောကကြီးဟာကျယ်ဝန်းပေမဲ့လည်းเนาะသူတို့အတွက်ကချင်းမြောင်းနေခဲ့တယ်သူတို့စိတ်တွေတော်တော်ပဲအတင်းအကျပ်တွေဖြစ်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာအလောရှင်မြတ်ကသူတို့ရဲ့တောက်ပါအမားဝင်ချတောင်းပန်မှုတွေကိုလက်ခံပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ကိုအလာကခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုမိန့်ပြီးတော့မြတ်တော်မူသောအလောရှင်မြတ်ကသခင်ကြီးတွေရဲ့အမှန်တရားပြောမှုကိုမှတ်ကြောက်တင်ပေးတဲ့သဘောနဲ့ ပူးတွဲပြီးတော့အာရတ်တော်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မိန်တယ်။အိုးအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်ထားကြသူအပေါင်းတို့အသင်တို့တွေအလောက်ရှိမြတ်ကိုကြောက်ပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဇကားဆိုတဲ့သူတွေတစ္ဆာဝါဒီနေနဲ့အတူအသင်တို့တွေနေကြပါဆိုပြီးတော့အလောက်ရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိထားပါတယ်။ဒါကအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပါ။အမှန်တိုင်းကိုရောရှိမှဖွင့်ဟပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာတီတဲ့၍ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာအလောက်ရှိမြတ်ကဒီပုံကိုယ်တွေကလူမှန်နေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ချင်းခံရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါတယ် နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဘူးတယ်ဟာဇာရှိုက်အဗ်ဒุลကာဒီဂျီလာနီရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းအရာလေးမိခင်ကပြောတယ်တားလေးဘာမှဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာမင်းမှန်တဲ့စကားကိုပဲဆိုပါလိန်ပြီးတော့မင်းမပြောနဲ့မှုသားမပြောနဲ့အဲ့တော့ဒီကလေးကမိခင်ထံကနေပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းစာကိုအပြည့်အဝသူဟာဆိုရင်ကြက်မှတ်ထားတယ်သူကလက်တွေ့ဘဝမှာဒီမှန်တရားနဲ့သူကစင်ရင်ချေတာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဘူးတယ်သူဟာလမ်းမှာပညာသင်ဖို့ခရီးသွားတယ် သူ့အမေကသူ့ရဲ့ဂျိုင်းအောက်မှာအိတ်ကက်လေးချုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရွှေရင်းကားငွေရင်းကားတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်လမ်းမှာဓမြကသူတို့ကိုတိုက်တယ်အဲ့တော့ပါသမျှလူတွေအားလုံးဘာတွေပါလဲထုတ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ပြောရင်းနဲ့ကိုစီကိုစီအားလုံးကပေးကြတယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်ရှိုက်အဗ်ဒူလ်ကာဒီရ်ဂျီလာနီရဲ့ထာမရှာတော့သူတို့ဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ့တော့တခင်ကြီးကပြောတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဂျိုင်းအောင်မှာအိတ်ကက်လေးထဲမှာ ဒီထဲမှာရွှေရင်းကားငွေရင်းကားတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဓမြတွေကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဓမြတွေအာအသင့်သွားတယ်ဒီကလေးလေးကဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ခွတ်ထားတဲ့အရာကိုဖော်ထုတ်နေတာလေအားလုံးကပေါ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖုံးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကကြောင်းမြန်ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲနောက်ဆုံးဒီကလေးအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကမေးတယ်မင်းဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလိုခွင့်ပြောရတာလဲ မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကိုမှားထားတယ်ဘဝမှာမလိမ်ရဘူးဆိုပြီးတော့မှားထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မလိမ်မဲနဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီသခင်ကြီးရဲ့ဒီစကားလေးဒီအမှန်တရားလေးဟာအားလုံးသောရှေ့မှာရှိနေတဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေအားလုံးဟာဟိဒါယတ်ရသွားစေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့လက်ကင်ထားဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောင်းဝယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုလူဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ ရက်တည်တဲ့ရက်တည်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တရားတွေနဲ့စင်ရင်ခြေသားဖို့အယံကိုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကလည်းဒီအချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်နေတယ်အစ်တကူလာဝကူလူကောလန်ဆဒီဒါမှန်တဲ့စကားတွေကိုဆိုကြပါတဲ့ဆက်ပြီးတော့အလောရှမြတ်ကဒီလိုမှန်ကန်တဲ့စကားတွေကိုဆိုခြင်းအပြင်နဲ့အတင်တို့တွေရဲ့အာမာတွေလောက်ရက်တွေကိုအလောရှမြတ်ကပြုပြင်ပေးမယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတင်တို့တွေရဲ့ဂုဏ်ဓာတ်တွေကိုအလောရှမြတ်ကပတ်လတ်ပေးမယ်မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမယ် ပညာရှင်တွေက အမိန့်ရှိပါတယ်မှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတက်မှတ်စေဖို့အတွက်အကြောင်းခံတရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပတ်လတ်ပေးမဲ့မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာတရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလရဲ့အမိန့်ကိုနာခံလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရိုင်းရဲ့ဆွဲခေါ်သွားရာနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ အလာနဲ့အလာရဆူလ်ကဘာတွေကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီအမိန်တော်ဒီအတိုင်းအမှန်တိုင်းပြောဆိုအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ပါမလိမ်နဲ့ဆိုရင်မလိမ်မဲနဲ့နေလိုက်ပါတဲ့အင်ရှာအလ္လာဟ်တအာလာအလောရှမြတ်ကအမိန်ရှိတဲ့လေးလေးနက်နက်မိန်နဲ့ဖကောဒ်ဖာဇာဖောဇန်အဝီမာအလွန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဓိကတင်ပြခြင်းနဲ့အာယတ်တော်ရောက်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီအာယတ်ကဘာလဲဆိုတော့အလောရှမြတ်ကအမာနတ်လို့ကျွန်တော်တို့တို့တွေအားလုံးသိတဲ့ တစ္ဆာတရားလို့ပြောမလားအနံထားတဲ့အရာလို့ပြောမလားကျွန်တော်တို့လိုက်နာခြင်းအမိန့်နာခံခြင်းလို့ပြောမလားကြိုက်တယ်လို့ဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီအမာနတ်ဆိုသောအရာကိုအလောရှိမြတ်ကအဖန်ဆင်းငံတွေထဲမှာအရင်ဆုံးမိုးတွေကိုမေးတယ်ဒီအမိန့်နာခံမှု တာဝန်ကိုမင်းတို့ထမ်းဆောင်ကြမလားသူတို့ကကျွန်တော်တို့မထမ်းရွက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လဲလျှောက်ထားတယ်မြေပထဝီကြီးကိုမေးကြည့်တယ်မင်းဒါထမ်းရွက်နိုင်မလားဒီအမိန့်နေနာခံနိုင်မလား သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်မရဘူးနောက်တောင်တန်းတွေကို အလောရှိမတ်ကသူတို့ရှေ့မှာတင်ပြတယ်အမာနတ်ဆိုတဲ့အရာကိုမင်းတို့တို့လက်ခံနိုင်မလားသူတို့ကလည်းပြောတယ်ဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့တာဝန်ကျွန်တော်တို့မထမ်းရွက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်တန်အင်အားရှိတဲ့အရာတွေကလက်မခံနိုင်တဲ့တာဝန်တွေဝိတရားတွေကို လူသားကထမ်းဆောင်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ထိုင်းရွက်ပါမယ်ဒီတာဝန်တွေကျွန်တော်ဟာယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့အလတ်ထံမှာလက်ခံလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လေလူသားဟာဒီအမာနတ်ဒီလိုလက်ခံမှုတွေဒီလိုအမိန့်နာခံမှုတွေကြောင့်လေအားလုံးသောအဖန်ဆင်းခံတွေထဲမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးဖြစ်သွားခြင်းပါ။အဲ့တော့အလောရှင်မြတ်ကဆက်ပြီးတော့မိန့်တယ်ဒီအမာနတ်ကိုလူသားကရယူလိုက်ပြီးလက်ခံလိုက်တာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမာနတ်ကိုလက်ခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာတဲ့လူတော်တော်များများဟာမတရားပြုတဲ့သူတွေများတယ်။ ဒီအမာနတ်ကိုတုံးရမယ့်နေရာတွေမှာမတုံးဆွဲဘဲနဲ့တခြားနေရာတွေမှာတုံးဆွဲပစ်တာတွေရှိတယ်။နောက်လူသားဟာဒီအမာနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအမာနတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုမသိနားမလည်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတယ်။အဲ့တော့ဒီအမာနတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အလောရှမြတ်ကတချို့သာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လျော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအယောင်ဆောင်တဲ့သူတွေနော်အလတ်နဲ့သူ့ဖက်နှိုင်းရှင်တဲ့သူတွေကိုအဇပ်တွေပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေမိန့်ထားတယ်။နောက်ဆုံး ဒီအမာနတ်ကိုထမ်းရွက်ပြီးတော့အလတ်ထံကိုပြန်လာတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီထမ်းရွက်နေစဉ်ကာလမှာမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေကိုအလတ်ထံမှာဝင်ချတောင်းပန်နေတဲ့သူတွေမုအမင်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေကိုအလောရှမြတ်ကလက်ခံပေးမယ်သူတို့ရဲ့အမားဝင်ချတောင်းပန်မှုတွေကိုလက်ခံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှမိန့်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအလောရှမြတ်ကအလွန်အင်မတန်မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးတော်မူသောအမားတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ရဟီမာ အလွန်တန်တနာကျင်လာတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆူရတုလ်အာဇာဘ်ကိုအလောရှမြတ်ကဏီကုံချုပ်ထားပါတယ်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်လူကြီးမင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကတင်ပြခြင်းတာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်က ပြောတဲ့အမာနတ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခြင်းတာပါအဲ့တော့ဒီအမာနတ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဟာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာ10ချိန်ဝန်းကျင်လောက်မှာတွေ့ရပါတယ်10နေရာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးကိုတွေ့ရပါတယ် အဲ့တော့ဒီအမာနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်လဲအလောရှိမတ်ကတုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာအတိတ်ပဲလေးတွေမတူဘဲနဲ့သဘောတရားလေးတွေမတူဘဲနဲ့တုံးဆွဲထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အီမမ်အီဘနီကစီရာဟီမဟူလာတခင်က အမာနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတယ်အမာနတ်ဆိုတာတဲ့ဟီယယ်ဖရာယုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခိုင်းရွက်နေတဲ့ဖရတ်တာဝန်တွေဟာဒါအမာနတ်ဖြစ်တယ်တဲ့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ချင်းမြင့်ထားတဲ့တာဝန်တွေဒီဖရတ်တွေရိုးစားထားတာ နမ5ချိန်ဖတ်တာလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ရင်ဟတ်လုပ်တာတတ်နိုင်ရင်ဇကတ်ပေးတာဒါတွေအားလုံးဟာအမာနတ်တွေဖြစ်တယ်။နောက်ပညာရှင် တချို့ကဖွင့်ဆိုတယ်အမာနတ်ဆိုတာဟိယတော့အမိတ်နာခံခြင်းကိုဆိုလိုတာဟာတယ်။အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်နာခံတယ်လဲအဲ့ဒီနာခံခြင်းတွေဟာဒါအမာနတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်။ဟာဇတ်အူဘိုင်ယဘ်နီကာဘ်ရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်။အမာနတ်ဆိုတာကတဲ့ အမျိုးသမီးဟာမိမိရဲ့ကာအိန္ဒြေကို ထိန်းတာဒါလည်းအမာနထဲမှာပါတယ်။နောက်အမျိုးသားတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ကာအိန္ဒြေကိုထိန်းတာဒါလည်းအမာနထဲမှာစရင်ဝင်နေဆိုပြီးတော့မိန့်ထားပါတယ်။ဟာဇတ်ကတာဒါရဒီယัลလာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကအမိန့်ရှိတယ်။အမာနဆူရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ဒီသာသနာကိုပြောတာ။ဒီသာသနာတော်ဟာဒါအမာနအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတာ။နောက်တက်လဲပညာရှင်တွေက အမျိုးမျိုးအမာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။အဲ့တော့အချုပ်ကို အီမမ်အစ်ဘနီကစီရာဟီမောလာတခင်ကဘာတင်ပြလဲဆိုတော့အမာနတ်ဟာတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့တုံးဆွဲထားတာတော့မှန်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့အချုပ်ကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့ရာဂျီအဒွန်အီလာအန်နဟတ်တကလီဖ်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကျွန်တော်တို့ထမ်းရွက်ရတဲ့အရာတိုင်းဟာအမာနတ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားပါတယ်အဲ့တော့လီစာတဲ့လူကြီးမင်းများခင်ဗျဒီနေ့အမာနတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနားလည်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအမာနတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အများစု နားလည်ထားတဲ့အနံပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်အများပိုင်းပစ္စည်းတွေဟာလည်းဒါအမာနတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမာနတ်ရဲ့အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမာနတ်ကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေကလက်ခံထားလိုက်ပြီးဒီတာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်လို့အလတ်ထံမှာဂရိတွေပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အမာနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အမာနတ်ကကဏ္ဍနှစ်ခုမှာအရေးပါတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပထမကဏ္ဍကဘာလဲဆိုတော့အလောက်ရှိမြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမာနတိအလောက်ရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုအီမန်ကိုချီးမြှင့်တယ်အဲ့တော့ဒီအီမန်ကဒါအမာနတ်ဖြစ်တယ်အလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုအနံပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအီမန်ကိုကျွန်တော်တို့တွေထိမ့်သိမ်းရမယ်ဒီအီမန်အကြောင်းတွေပြောရမယ်အီမန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ရမယ် နေ့စဉ်နဲ့အမျှအ ਨੇ ဆုံးအီမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုကိုတော့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်အဲ့တော့အီမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းမှုဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လာအီလာဟာအီလာလောမုဟမ္မဒ်ရဆူလူလာအလောရှိမြတ်တပါးတည်ရှိတယ်အလောရှိမြတ်မှာတပါးတခြားခောက်ဝတ်ကိုးကွယ်ခြင်းခံနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကအလောရှိမြတ်စေလွတ်ထားတဲ့ရဆူလ်တမန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်ဒါကအီမန်ဖြစ်တယ်ဒီအီမန်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အစ်စ်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်နေရမယ်ဂျက်ဒီဒူအီမာနကွမ်ဆာဟဘာတာဝကာကြီးတွေကအချင်းချင်းပြောတယ်တအားလုံးနူဂျက်ဒီအီမာနနာငါတို့ရဲ့အီမန်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင့်လွင်လာအောင်လန်းဆန်းလာအောင် update လုပ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆာဟဘာကြီးတွေကအချင်းချင်းပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလောက်ရှုမြတ်ကဒီအီမန်ဆိုတဲ့ယရနာကိုအမာနတ်အဖြစ်နဲ့အလာကချီးမြှင့်ထားတယ်ဒီအီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက် ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လေဘလောက်ကျွန်တော်တို့တို့တွေနော်ဒီအတွက်အချိန်တွေပေးခဲ့တယ်လေဒါတွေအားလုံးအလန့်ထံမှာပြန်ပြီးတော့အလောက်ရှိမြတ်ကမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစွာပထမကျွန်တော်တို့ ਨੇ အလောက်ရှိမြတ်ရဲ့ဂျားမှာဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမာနတ်တွေထဲမှာတပထမဦးဆုံးအမာနတ်ကတော့အီမန်ဆိုတဲ့အမာနတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအီမန်ကိုအလောက်ရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအီမန်ရခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း ပြောနေကြစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားကဘာလဲဆိုတော့ဒီအီမန်ကိုရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာအာရဘီလိုလာအီလာဟာအီလလာမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆိုတဲ့ဒီတစ္ဆာစကားကိုဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ္ဆာစကားဟာအာရဘီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားဒီအာရဘီမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအလောရှိမတ်ကဒီတစ္ဆာစကားကိုဒီကလီမာတော်ကိုဆိုခွင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာချီးမြှင့် တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအီမန်ကိုကျွန်တော်တို့ထံကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နဗီကြီးဆလလောလဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ပွင့်ပေါ်တဲ့မက္ကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ မိုင်ပေါင်းကလေးဝေးတယ်အယံဝေးတယ်နောက်တစ်ခုဒီအီမန်ကိုရွတ်ဆိုရတဲ့စကားလုံးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ language ကဘာသာစကားကလည်းအာရဗီမဟုတ်ဘူးကိုရောရဲ့ခင်မှာရှိခဲ့တဲ့ကိုရောရဲ့အမျိုးအရင်းခြားတွေတောင်ဒီအီမန်ကိုမရခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ် အာရဗီတက်ကျွမ်းနဲ့အလင်္ကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာရဗီစာပေအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတောင်ဒီကလီမာတော်လေးတကြောင်းကိုမဖတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့အလောရှိမကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဟူဝဂျတဘာကုမ်ဝမာဂျာလာအလိုင်ကုမ်ဖီဒီနီမင်ဟာရဂျ်အလောရှိမကဒီအီမန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီတိုင်းရလို့ကြုံလို့ပေးလိုက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမကဒီအီမန်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တာ ရွေးချယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီအီမန်ဆိုတဲ့ယရနာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမြတ်နေအီမန်ရဲ့အနှစ်သာရတွေအလှတရားတွေကျွန်တော်တို့ကိုခံစားစေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီအီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလှပေါ်မှာအီမန်ကြီးမြတ်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေအလောရှိမြတ်ထံမှာရှုကရိယာတွေအတာလုပ်မယ်ကျေးဇူးတွေကျွန်တော်တို့တင်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အာရဗ်တွေဖတ်ခွင့်မရဘူးကိုရောရဲ့ဘာကြီးတော်ကိုယ်တိုင်ဖတ်ခွင့်မရတဲ့ဒီအီမန်ကျွန်တော်တို့အလွန်တန်ဝေးလံတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလိုနေရာမှာနေနေတဲ့သူတွေကဖတ်ခွင့်ရနေတာဒါအလတ်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုမဟုတ်ရင်နောက်ပါလေဒါကြောင့်လူကြီးများခင်ဗျာပထမဦးဆုံးအမာနတ်ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမာနတ်တွေထဲမှာအီမန်ဆိုတဲ့ဒီယရနာအီမန်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တွေသတိရနေရမယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကလီမာတော်ကိုလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာ အနည်းဆုံး100လောက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေရမယ်လာအီလာဟာအီလာလာမုဟမ္မဒူရာဆူလူလာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဒီအီမန်နဲ့သင်ပေးရမယ်ဒီအီမန်နဲ့အနှစ်သာရတွေကိုတို့ကိုခံစားစေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှမြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိတရားတွေထဲမှာဒုတိယနော်ဒီအမာနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့အလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုအီဘာဒတ်တွေလောက်ခိုင်းထားတယ်အလတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေခတ်ဝတ်ခိုင်းထားတယ်အလတ်နဲ့ဆက်သွယ်ခိုင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီခတ်ဝတ်မှုတွေထဲမှာ နမတ်ကထိပ်သီးမှာပါပါတယ်ဒါကအမှန်နဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေတော်တော်များများမှာအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာဒီနမတ်ကိုတာဝန်တရက်အနေနဲ့ချမှတ်ပေးထားတယ်အမှန်နဲ့အဖြစ်နဲ့ဒီနမတ်ကိုအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနမတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်တွေ့တာဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တွေနမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လျော့နေတာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ် တော့ဒီနမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လျော့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရူစီအိတ်ခါတွေမှာဘရကတ်တွေကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ဘူးမိဂရူကစိတ်ညစ်စရာတွေအနိဋ္ဌာယုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံနေရတာတွေတော်တော်ဝမ်းနည်းစရာနဲ့နော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းစွာနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယတာဝန်ကတော့နမဇ်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနမဇ်ကိုစနစ်တကျစောင့်တည်မယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့ နမတ်ကိုကျွန်တော်တို့တို့တွေစောင့်တည်နေမယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တော်မူသောအလောရှမတ်ကအမိန့်ရှိတယ်အသင်တို့တို့တွေနမတ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်မိသားစုတွေကိုလည်းနမတ်ဖတ်ဖို့အတွက်အသင်တို့အမိန့်နေပေးအဲ့တော့ဒီလိုနမတ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖတ်နေခြင်းအပြင်အလောရှမတ်ကအသင်တို့တို့တွေကိုရူစီရိတ်ခါတွေလည်းချီးမြှင့်ပေးမယ်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးမယ်တာယာတဲ့ဘဝကိုလည်းအလာချီးမြှင့်မယ်ချမ်းမြေ့တဲ့တက်တန်းတစ်ခုကိုအလောရှမတ်ကချီးမြှင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိတွေပေးထားပါတယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတာဝန်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအမာနတ်ကတော့နမဇ်ရဲ့အမာနတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေကလည်းလိုင်းပေါ်မှာနမဇ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်နီးလေးတွေသူတို့တင်ပြထားတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နမဇ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုရှေ့မှာကြုံရမယ့်ဇိုရ်နမဇ်ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တန်းအထီအောင် ကျွန်တော်တို့ဂရိပေးကြမယ်အလတ်ထံမှာ အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာနမတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးမြဲစွာနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမယ်အလတ်ထာမှာဂရိပေးကြရအောင်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တန်းမှာပြက်ကွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးအလတ်ထာမှာတောက်ပါအမားဝင်ချတောင်းပန်ကြမယ်ဟောအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့မှားယွင်းခဲ့တယ်နမတ်တွေကိုအလေးမထားခဲ့ဘူးနမတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အလတ်ထာမှာကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့မှတောက်ပါအစ္စတိဂ်ဖာတွေလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တောဘာအစ္စတိဂ်ဖာတွေလုပ်ပြီးတာနဲ့အလတ်ထံမှာဂရိလည်းပေးမယ်ကျွန်တော်ဘယ်နှကြိမ်နမတ်တွေပြတ်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီနမတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပါမယ်ကဆွာကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဥမရီကဆွာတွေတက်တန်းမှာလွတ်ခဲ့တဲ့နမတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဖြည့်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အလတ်ထံမှာဂရိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုစီကိုစီကိုအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့တက်တန်းကျွန်တော်အသက်ဘလောက်ကိုရောက်ပြီလဲဘယ်အချိန်ကကျွန်တော်အရွယ်ရောက်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီကာလရဲ့ဂျားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့နမတ်တွေဘယ်နှကြိမ်လွတ်ခဲ့မိလဲစရင်တွေလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် accounting software တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေထွက်ငွေတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားတွေဘယ်လိုတွေရှိသလဲဒါတွေကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်ဒီ software တွေ application တွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့နမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုတွက်ချက်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ် ကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့တက်တန်းနဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့ကာလရဲ့ကြားထဲမှာနမတ်ဘယ်နှကြိမ်ကျွန်တော်တို့တွေပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လဲစရင်တွေလှုပ်ပြီးတော့အခုအချိန်ကနေစပြီးတော့နေ့စဉ်ဒါလေးတွေကိုခွဲခွဲပြီးတော့အလတ်ကိုတော့အလတ်ထံမှာပြန်လဲပြီးတော့မှကစွာလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးလှုပ်ဖို့လဲတန်တိတ်တန်ချလိုက်ပါအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာအလောရှမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမဂ်ဖီရတ်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလောရှမြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေအမာနတ်တွေထဲမှာ နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့เนาะကျွန်တော်တို့အိဘာဒတ်မှာနမတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရူဇာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရူဇာဆိုတာလဲဒါအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ချီးမြှင့်တာအမိန့်နာခံပြီးတော့အလတ်အတွက်စောင့်ထိန်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှမြတ်ကချီးမြှင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရူဇာတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘလောက်ပြတ်ခွက်ခဲ့တယ်လဲအကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကစွာလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိကြုံနေရတဲ့လာမြရမ်ဇန်ကြီး ဒီလမြရမဇန်ကြီးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရိုဇာတွေကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့အလအသက်နဲ့ထားလို့နောက်နှစ်ရမဇန်နဲ့ကြုံခွင့်ရရင်လေဒီရိုဇာတွေကိုစောင့်ထိန်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေစူးစမ်းဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ချီးမြှင့်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကိုအလောရှိမြတ်ကဒါငါအလာကအတင်တို့တွေကိုခဏတာပေးတုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ ဝအာတူဟွမ်မင်မာလီလာဟီလဒီအာတာကွမ်အလောရှမြတ်ကအတင်တို့တွေကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့နော်ချီးမြှင့်မှုတွေပေးကမ်းထားတဲ့ငွေရေးကြေးရေးတွေဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့အလတ်ရဲ့ချီးမြှင့်ထားတဲ့ဒီချီးမြှင့်မှုတွေကိုမိမိတို့ရဲ့နောင်တော်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပါဝင်ငှပေးပါဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဝင်ငှတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအလောက်ရှိမြတ်ချင်းမြင်လိုက်တဲ့ဒီငွေကြေးတွေအဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုဖရတ်အစင့်နဲ့ ပေးကမ်းရတာတွေရှိတယ်ဇကတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေဆွာတစ်ခုကိုပိုင်ထားတယ်ငါးသိန်းဝန်းကျင်ကျွန်တော်အကျွေးမီကင်းစွာနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တရားမှာနှစ်ချက်ခွဲနှုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့စင်းရဲသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းအမာနတာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဇကတ်တော့မထိုက်ဘူးကျွန်တော်မှာနေဆွာတော့မပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကအလူတန်းတွေလှုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး ဆဒကာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တဲ့အမလ်တစ်ခုချီးမြှင့်ထားတယ်ရိုးရိုးကျွန်တော်ဒါနကြီးပေးတာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေအလောက်ရှိမြတ်ကကိုစီကိုစီတဦးနဲ့တဦးပမာဏတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုတော့ချင်းမြင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီချင်းမြင့်ထားတဲ့ချင်းမြင့်မှုတွေကိုတုံးပြီးတော့ဒီအမာနတ်တွေဒီတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေပွန်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဟတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောဆယ်တော့အနေထားကကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိသေးပါဘူး အင်ရှာလာဟဂျ်ကာလာမတိုင်ခင်မှာဒီ COVID-19 ရဲ့เนาะဒီယောဂါကြီးအမြန်ဆုံးပျောက်သွားပါစေဒါကြီးအမြန်ဆုံးအလောရှိမြတ်ရုပ်သိမ်းပြစ်တော်မူပါစေကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာ Hajj Faraz ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေရောက်ရှိလာပြီဆိုရင် Hajj Faraz ကိုတာဝန်ချခြင်းဟာလဲဒါအမာနတ်ဖြစ်တယ်အလောရှိမြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါအမာနတ်တည်ထဲမှာဒါလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့တွေလိုက်နာရမယ် နော်အလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာချပေးထားတဲ့ကြမ်းကန်တွေဒီကြမ်းကန်တွေကလည်းဒါအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးယူဆောင်လာတဲ့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ထံကိုအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ရောက်လာတာအလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအနံထားတာဒီအမာနတ်ကိုဘလောက်ကျွန်တော်တို့တွေလေးစားခဲ့တယ်လဲဘလောက်ကျွန်တော်တို့တွေဖတ်ရွတ်တရစေခဲ့တယ်လဲဒီအမာနတ်ကိုအတွက်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေပေးခဲ့တယ်လဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးတော့အမေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကလည်းအလောရှမြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့ဒါအမှန်နဲ့တည့်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ကပဲအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်မိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မွတ်စလမန်မဟုတ်တဲ့မိတ်ဆွေတဦးကအစ္စလာမ်ကိုအများလက်ခံတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းကိုလေ့လာပြီးတော့လက်ခံခြင်းပါတယ်လို့ပြောလာရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးတညီတညွတ်တဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကို ပြမယ်လမ်းညွှန်မယ်ဒီထဲမှာမင်းအတွက်လမ်းမှန်တရားတွေပါနေတယ်လေ့လာကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တက်တက်ပြီးတော့မေးမယ်ခမည်းကတော့အစ္စလာမ်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာကုရ်အာန်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဂါဂနနာသိပြီးတော့လက်ခံထားတာလားလို့မေးရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမှာအဖြေမရှိဘဲနဲ့နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေဟုတ်တယ်အီမန်ရှင်တွေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်နဲ့မှာအလောင်းရှမြတ်ကဘာတွေမိန့်ထားလဲကုရ်အာန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဘာတွေရှိသလဲ ဒါတွေကိုတော်တော်များများကမသိကြတာတော်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်မွတ်စလမန်မဟုတ်တဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကိုလေ့လာတယ်အနှစ်သာရတွေတို့ထုံနှုတ်တယ်ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းမှုတွေတို့လုပ်နေတာတွေကဘာနဲ့အဝမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေနော်အီမန်ရှင်တွေဒီကုရ်အာန်ကိုအမာနတ်အဖြစ်နဲ့အနံ့ချင်းခံထားရတဲ့သူတွေကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကိုလေ့လာဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့တော်တော်များများပုံကိုယ်တွေကုရ်အာန်ကိုဥပ္ပခါပြုထားတယ်ကြောခိုင်းထားကြတာတွေအများကြီးရှိပါတယ် အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလလောလဆလမ်ကကုရ်အန်ရဲ့လက်တက်မှာရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်မျိုးကုရ်အန်ကိုဥပိ္ပခာပြုထားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အလန့်ထံမှာရင်ဖွင့်တယ်ကုတော်ကဝကာလရဆူလယာရဘ်အင်နကောမ်တခဇူဟာဇလ်ကုရ်အာနမဟဂျူရာနဗီကြီးကမိန်တော်မူတဲ့ရှောက်ထားတဲ့အလတ်ထံမှာအိုအလ္လာကျွန်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကျွန်တော်ရဲ့အွမ်မတီတွေကဒီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုပြစ်ထားကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော်က အလတ်ထံမှာရှောက်ထားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုပြစ်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာမပါအောင်ကုရ်အာန်ကိုသင်ယူတာကုရ်အာန်ကိုတီလာဝတ်လုပ်တာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတာတွေလုပ်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့ကုရ်အာန်ဆိုတာမယက်ဖြစ်မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသဘောပေါက်လိုက်တယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်တကယ်တော့ကုရ်အာန်ထဲမှာအလှတရားတွေပါတယ်အနှစ်သာရတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်လမ်းညွန်ချက်တွေ ပေးနေတဲ့ဒါ guide book တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တရက်တက္ကစီသမားတယောက်ကကားမောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖွင့်ထားတော့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ယောက်တည်သွားလို့ကုရ်အာန်ဖွင့်ထားတာလားတဲ့အဲ့တော့ဒီတက္ကစီသမားကပြန်ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့မာတတ်တယ်ကိုလူလူတွေကနှလုံးသားတွေသေးကုန်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကုရ်အာန်ဖွင့်ထားတာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေဘဲမှာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထည့်ဖို့ ကုရ်အာန်ကိုလေ့လာဖို့ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရတဲ့စေဖို့အစီအစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လမ်းမြရမ်ဇန်ရဲ့တချို့ရက်လေးတွေပဲကြံတော့တယ်လက်ချိုးရည်လို့ရတော့တယ်အဲ့တော့ဒီကာလထဲမှာရမ်ဇန်မှာကျွန်တော်တို့အစပြုလိုက်ပါအင်ရှာလာကျွန်တော်များကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့တွေစနစ်တကျလေ့လာမယ်ဖတ်တအောင်ကြိုးစားမယ်ကုရ်အာန်ရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေခံစားကြမယ်ဒီတဲ့မကပူပြီးတော့ ishq ကုရ်အာန်လို့ပြောတယ်ကုရ်အာန်ရဲ့အချစ်တွေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာထည့်မယ် ကုရ်အာန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယူသွတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အယူမူဖြစ်မယ်ဆိုရင်အင်ရှာလောတလာဒီအမာနတ်တာဝန်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အလောရှိမြတ်အနန္ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကီယာမတ်နေ့မှာအိုအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်အလ္လာကအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုရ်အာန်အတွက်ဘလောက်အချိန်တွေပေးခဲ့တယ်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အလ္လာထံမှာကျွန်တော်တို့တို့တွေပြလို့ရပါတယ်ရှောက်ထားလို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမြတ်ကအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုနဗီတွေအမ်ဘီယာတွေဆေလွတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနဗီကြီးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တို့အီမန်ယူဖို့ဟာလဲဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအမာနတ်ဖြစ်တယ်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အလောရှမြတ်ချမှတ်ပေးထားတဲ့တခြားသောကျမ်းဂန်တွေကုရ်အာန်အပြင်ရှိသေးတယ်ဒါတွေကလည်းအမာနတ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလောရှမြတ်ချပေးတဲ့အတိုင်းယုံကြည်လက်ခံဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးများခင်ဗျာဒါကဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမာနတ်ကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်တဲ့တချို့သော နမူနာလေးတွေဖြစ်ပါတယ် အခုအမာနတ်ရဲ့ဒုတိယအပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းကံအချင်းချင်းရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အမာနတ်တာဝန်တွေအဲ့တော့ဒီအမာနတ်တာဝန်တွေထဲမှာနံပါတ်1ကျွန်တော်ဘယ်ကုမှပြေးမကြည့်ပါနဲ့အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအလောရှမတ်ကကျွန်တော်ကိုအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ချီးမြှင့်ထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအလောရှမတ်ကမျက်လုံးတွေမြင်နိုင်စွာအလာချီးမြှင့်ထားတယ်ဒါကအမာနတ်အဖြစ်နဲ့အလာချီးမြှင့်ထားတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးကိုကျွန်တော်ဟာအမိတ်နာခံတဲ့အလတ်အမိတ်ကိုနာခံတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့တုံးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်နဲ့မှာအလောရှိမကအမိန့်ရှိတယ်ယာအလမူခါအင်နတလ်အာယူနီဝမာတုခ်ဖီဆူဒူရ်အဲ့တော့မျက်လုံးတွေကနေပြီးတော့အမာနတ်ကိုမထမ်းဆောင်မဲနဲ့ဒါကိုတာဝန်ကိုသူ့တာဝန်ကိုသူမလုပ်ဘဲနဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အမားတွေကိုလုံနေရင်လဲတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးရဲ့ ခီယာနတ်လုပ်မှုတွေအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကိုအလောရှိမြတ်ကသိနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာစိတ်ဓာတ်တွေဟုံးနေတယ်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲတဲ့အလောရှိမြတ်ကသိနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ရှိထားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမြတ်ကနားချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနားဟာဒါအမာနတ်ဖြစ်တယ်တော်တော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့နော်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလာဖေးတဲ့နေမဖြစ်တယ်အမာနတ်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းတာတွေနားထောင်ရမယ်ကောင်းတဲ့ဇာကားတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ်အလောရှိမြတ်ကဘာတွေမိန့်ထားတယ်လဲအဲ့ဒီမိန့်ထားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မယ်သာသနာရဲ့ဇာကားတွေနားထောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနားထောင်ခြင်းတဲမှာအမာနတ်ကိုတာဝန်ချခြင်းနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနားကိုမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တုံးဆွဲလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မပိုင်တဲ့အရာတွေနားထောင်တဲ့နေရာမှာတုံးဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနားကအမာနတ်ရထားတာကခိယနတ်ဖြစ်သွားမယ် အလွဲသုံးစားလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတက်ရောက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်း360လုံးကိုကျွန်တော်ဒီရှူထောင်းကနေကျွန်တော်တွက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကိုအလောရှိမတ်ကလက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒါကအမာနတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာအမိန့်ရှိတယ်နော်ကီယာမတ်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဒါတွေကိုအလောရှိမတ်ကမေးမယ်အဲ့ဒီကမှာကျွန်တော်နှုတ်က လိန်ပြီးတော့လည်းဖြေလို့မရတော့ဘူးအလ်ယောမနခတိမူအလာအဖဝါဟီမ်ဝတုကလီမူနာအိုင်ဒီဟီမ်ဝတရှဟဒူအာရဂျူလူဟမ်ဘီမာကာနူယက်စီဘူန်ကီယာမတ်နေ့ရောက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုအလောရှမြတ်ကတစိုက်ခတ်ပြမယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေကိုစကားပြောခိုင်းမယ်အမာနအဖြစ်နဲ့ဒီလက်ကြီးကိုငါချင်းမြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့မင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဘယ်နေရာတွေမှာပေးကမ်းခဲ့သလဲအလှခိုင်းတာတွေကိုဒီလက်နဲ့လုပ်ခဲ့သလားမလုပ်ခဲ့ဘူးလားပေးကမ်းခဲ့သလားမပေးကမ်းခဲ့ဘူးလားစတာတွေကိုအလောရှမြတ်က မင်းများမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှိမတ်က6ရောက်တီချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ6ရောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ6ရောက်ကအလတ်ထံမှာတတ်တည်ထွက်မှာဝတ်တရှဟဒူအာရဂျူလူဟွမ်ဘီမာကာနူယက်စီဘွန်ဒီ6ရောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲအလတ်ခိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့သလားအလောရှိမတ်မခိုင်းမဲနဲ့အလောရှိမတ်မသွားဖို့တားထားတဲ့နေရာတွေကိုဒီ6ရောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့သလားဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူချင်းမင်းများခင်ဗျာ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့သေးသေးမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးဒီမျက်လုံးဟာဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုစက္ခုအလင်းမရတဲ့သူတွေကိုတွားမေးကြည့်ပါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့သူယင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်မယ်ဒီမျက်လုံးအလင်းလေးကျွန်တော်ရရင်တော်ပြီလို့ပြောတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုအလောရှိမတ်ကကြားနိုင်စွမ်းနေကြီးမြင့်ထားတယ်အမှန်နဲ့အဖြစ်နဲ့ပေးထားတယ် ဒီနားရဲ့ကြားနိုင်စွမ်းကနေလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတွားမေးပါဘလောက်ဒီအကြအာယုံတန်ဖိုးရှိလဲဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်အခုပြောနိုင်တယ်ဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပြောနိုင်ဆိုနိုင်နေတော့ဒီနှုတ်ရတန်ဖိုးကျွန်တော်သိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့မပြောနိုင်တဲ့သူတွေကိုတွားမေးပါဘလောက်ဒီရတန်ဖိုးကြီးတယ်လဲကျွန်တော်ရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလောရှိမြတ်ကနော်ကြောက်ကတ်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒီကြောက်ကတ်စနစ်ကောင်းနေလို့ကျွန်တော်စနစ်တကျကျင်ငယ်စွန့်နိုင်တယ်အပေါ့သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ ဒီကြောက်တက်ကြောက်ကက်ရဲ့ system နော်စနစ်တွေပြက်ယွင်းနေတဲ့သူတွေကိုတွားမေးကြည့်ပါ အချိန်နဲ့သူတို့တွေအပေါ်မသွားနိုင်ဘူးဘိုက်တွေဖောရောင်းလာတယ်ခြေထောက်တွေရောင်းလာတယ်နေရတာထိုင်ရတာတွေခက်ခဲလာတယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုတွားမေးပါတိမ့်နေရာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကောင်းဖို့အတွက်တို့တုံးဆွဲနေရတယ်တို့ခမဒုက္ခတွေရောက်နေရတယ်အဲ့တော့တို့ကိုသွားမေးပါဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်လဲအသေးကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အမြဲတမ်းကောင်းအောင်အလ္လာထားပေးတော်မူပါစေအဲ့တော့ဒီအသေးပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ပါဒီအသေးဟာဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်လဲအဲ့တော့လူကြီးများခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကို အလောရှင်မြတ်ကအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ထားတာအဲ့တော့ဒီအမာနတ်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကနောက်တနေရာမှာအမိန့်ရှိတယ်ဝဖီအန်ဖုစိကုမ်အဖလာတူဘဆွီရူန်အလောရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာ အမာနတ်တွေအများကြီးချီးမြှင့်ထားတယ်နေမတ်တွေအများကြီးချီးမြှင့်ထားတယ်တခြားအရာတွေကိုမကြည့်ခင်လုံးလုံးစဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အဖလာတုဘဆွေရုန်အတဲ့အနေနဲ့မတွေ့ဘူးလားတဲ့ဒီအမာနတ်တွေကိုဒီအလာချင်းမြင်ထားတဲ့နေမတ်တော်တွေကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြန်ရှာကြည့်တယ်မတွေ့ဘူးလားတဲ့အလောရှမတ်ကမိကွန်းထုတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်တာချင်းအပေါင်းတို့ခမညာကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှမတ်ကချင်းမြင်ထားတဲ့အမာနတ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအမာနတ်အဖြစ်နဲ့အလတ်ကြီးမြင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးနေနဲ့မလျော်ကန်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြည်ချင်းဒီနားတွေနဲ့မလျော်ကန်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ခြင်းဒီနှုတ်နဲ့အလောက်ရှမြတ်ပေးထားတာတွေဒီနှုတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းမလုပ်ဘဲအလ္လာဟ်ကိုဇီကီတရိယာတတတာတွေမလုပ်ဘဲအလ္လာဟ်ရဲ့ကြမ်းကန်တွေကိုတီလာဝတ်လုပ်တာတွေမရှိဘဲနဲ့တခြားမလူလားအပ်တဲ့အလိမ်အညာတွေပြောတာတွေတချင်းတွေဆိုတာတွေတခြားသော ကျွန်တော်တို့မပိုင်တဲ့ဇကားတွေပြောတာတွေကနေရှောင်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါတွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိဘတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆန္ဒပြုပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလာချင်းမြင်ထားတဲ့အမာနတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမာနတ်တွေ ဥပမာကျွန်တော်ကအိမ်အောင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဒီဒါကျွန်တော်အတွက်အမာနတ်အဖြစ်နဲ့အလောရှိမတ်ကချီးမြှင့်ထားတာဖြစ်တယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းမ်ကဟဂျ်ဂျ်လ်ဝဒါမှာအမိန့်ရှိတယ်ဖတ်တကူလာဟဖင်နီဆာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇနီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသင်တို့တို့ရဲ့အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ fa innakum akhadhtumuhunna li amanatillah မင်းတို့ဟာဒီဇနီးတွေကိုအမာနတ်အဖြစ်နဲ့လက်ခံရယူထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇနီးတွေကိုပျော်အောင်ထားမယ် သူတို့ကိုဒီနေ့တင်ပေးမယ်သူတို့ရှိကနေကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစားမှုတတ်တတ်တစ်ခုပဲမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဇနီးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးရမယ်ကျင်နာပေးရမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်သူတို့ကိုအာခိရတ်ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးရမယ်ကုရ်အာန်တွေသင်ပေးရမယ်ဒီတိုင်းပဲသာသနာနီးကျဘဝကိုယက်တည်နိုင်အောင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲအမှန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အလာကကျွန်တော်တို့ကိုအပ်ထားတာသူတို့ခမရအရာအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကိုပဲတတိတနံမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုရောက်လာတာသူတို့အမြဲနေခဲ့ရတဲ့သူတို့တွေအမြဲတမ်းပူဇာပြီးတော့နေခြင်းတလို့နေခဲ့ရတဲ့ထားတော့တကယ်ကိုလှလှပပနဲ့သူတို့ကိုထားခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထံကိုရောက်လာတာဒီတိုင်းပဲသူတို့တွေ့တာတဲ့မောင်နှမသားချင်းတွေဆွေမျိုးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့စွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထံကိုရောက်လာတာ ဒီတိုင်းမဲ့သူတို့တွေအရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မွေးရဌာနီတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအမာနတ်အဖြစ်နဲ့အလောရှင်မြတ်ကကြီးမြတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒါဟာအနံပစ္စည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုအကောင်းနေနဲ့ဆောင်ကျင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစိုးတွေတဲကိုရောက်သွားဖို့เนาะကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်မခံပဲနဲ့အစိုးတွေကနေသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇနီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ နားလည်ပေးဖို့အကောင်းနေစီစဉ်ပေးဖို့အတွက်ဟာဒါအလာပေးထားတဲ့အမာနတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီအမာနတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေလက်ခံဖို့เนาะလိုက်နာဖို့စနစ်တကျအသုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလေးတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်သွေးယရနာတွေဒါတွေကလည်းအလကပေးထားတဲ့အမာနတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်သွေးယရနာတွေအလာတချို့ကိုကြီးမြင့်ထားတယ်တားယောက်ျားလေးဖြစ်စေတမိမိန်ကလေးဖြစ်စေဒါတွေအားလုံးကအမာနတ်ပါ ကျွန်တော်တို့အလတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်အလောရှုမတ်ကကျွန်တော်ကိုချီးမြှင့်လိုက်တာအဲ့တော့အလောရှုမတ်ကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာလည်းအမိန့်ရှိတယ်ယခလုကုမာယရှာယဟဘူလီမန်ယရှာအူအီနာဆောင်ဝယဟဘူလီမန်ယရှာအူဇူကူရ်နော်အလောရှုမတ်ကတချို့တွေကိုအမျိုးသားတွေပေးတယ်တချို့တွေကိုအမျိုးသမီးတွေတမိမိန်းကလေးတွေပေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအလတ်ရဲ့ ခံမှာကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာအမှန်နဲ့ဖြစ်တယ်အလောရှမတ်ကကျွန်တော်ကိုချီးမြှင့်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျပြုစုပြောထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီသားသမီးလေးတွေရဲ့ဒီရေးရာကိစ္စတွေစနစ်တကျလဲပတ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်ဒီတိုင်းမှာတို့ရဲ့ဒုနီယာရေးကိစ္စတွေမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟာဖခင်ကောင်းတယောက်ပြီးပြီးမိခင်ကောင်းတယောက်ပြီးပြီးတို့အတွက် စီမံပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုဒင်းတင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုသာသနာတင်ပေးရမယ်သူတို့ဘဝလေးဟာသာသနာနီးကျကုံဆုံးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတာဝန်ကို ပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်သာသမီပြုစုပြောတောင်ရေးကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိစိုးလဲကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာပဲအလောရှမြတ်ကအခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်တွေရဲ့အပေါ်နားလေးမှာအလောရှမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ် ကီယာမတ်နေ့ရောက်လာပြီအလ္လာဟ်ရဲ့ခုံရုံးကိုတချို့သောအပြစ်ဂုဏကျူးလွန်သူတွေကိုအလောရှိမတ်ကယုံထုတ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီလိုဂုဏတွေကျူးလွန်ခဲ့တာလဲအဲ့တော့မင်းတို့တွေဒီဂုဏကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဂျဟန္နမ်သွားမယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုမင်းတို့တွေငရဲလာရမယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကဖိုင်ဆလာလှုပ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုနလူလေးတွေက ပြန်ပြီးတော့ပြောကြလိမ့်မယ်တဲ့။အိုးအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့တော့ အပြစ်တွေထိုက်တဲ့သူတွေဆိုအလောက်ရှိမကတတ်မှတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအစ်စ်မျိုးကိုဒီလို အခြေအနေမျိုးကိုရောက်အောင် လုပ်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ အုတ်ထင်းသူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အင်နာအတအနာစာဒတနာဝကုဘရာအနာဖာဒလူနဆဘီလာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြီးအကဲတွေအုတ်ထင်းသူတွေရဲ့အမိန့်ကိုကျွန်တော်တို့နာခံပြီးတော့ဘဝကိုဆက်ခဲ့တယ် သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နဲ့ရဘနာအာတီဟင်ဒီဖိုင်နီမင်အလ်အသာဘီဝလန်ဟွမ်လအနန်ကဘီရာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဲ့အဇာဘရဲ့ဒဘလ်သူတို့ကိုအလ္လာပေးပါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလ္လာသူတို့ကိုရဟမတ်မလုပ်ပါနဲ့မတနာပါနဲ့အမြဲတမ်းကြီးကြီးမားမားလာနတ်အလ္လာသူတို့ကိုပို့ပေးပါကျွန်တော်တို့အယမ်းချစ်တဲ့တာသမီလေးတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အလတ်ရဲ့ခုံယုံမှာဒီလိုပြောမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြောခံရတာလဲဒီကလေးတွေကိုအမှန်နဲ့လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကျွန်တော်တို့မတင်ပေးခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျပြုစုပြောထောင်မှုတွေမလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီလိုရလတ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံကြိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေးစားတဲ့လူကြီးမင်းများနဲ့အမေမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးလေးတွေရင်သွေးလေးတွေဟာယတနာတွေဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီယရနာဟာယရနာဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်ယရနာကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့တန်ဖိုးမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်ရင်တော့တဲ့ရတာနာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရလိုက်တာတွေကနာကျင်စရာကောင်းမယ်နာကျင်ဖွယ်ရာတွေဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့ပြုစုပြောထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါနံပါတ်1သူတို့ကိုအီမာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြုစုပြောထောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်သူတို့တွေရဲ့ level နဲ့သူတို့ရဲ့အုံနောက်လိုက်မီတဲ့အဆင့်နဲ့အညီသူတို့ကိုအီမန်တင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်နမတ်တွေတင်ပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လိမ္မာရေးချရှိစွာနဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့တွေကျွန်တော်တို့တင်ပေးရမယ်သူတို့ရဲ့အပေးအယူတွေမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးရမယ်သူတို့ရဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုတွေမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေလိုက်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းပေးရမယ်သူတို့ရဲ့ဇာတိတမန်နိုင်တွေကောင်းမွန်စေဖို့ လှပစေဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်နေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍတွေနဲ့တို့ကိုပြုစုပြောထောင်ရင်းအင်ရှာလောတာလာကျွန်တော်ကစနစ်တကျဒီကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်နေဆိုရင် နောက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလလောလ္လဟ်အလိုင်းမ်ကအမိန့်ရှိပါတယ်လူတယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်လောကနဲ့သူနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သုံးခုသော အရာကိုတော့အလောရှိမြတ်ကခြံပေးထားတယ်သုံးခုသောအရာနံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဆဒကာတင်ဂျာရီယာတင် ထာဝရရှင်တန်မဲ့အလူဒါနတွေလုပ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအလူဒါနရဲ့ဆဝပ်တွေကိုအလောရှိမကဆက်ပြီးတော့ပေးနေမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အော်အီလ်မင်ယွန်တဖာူဘီဟီအီလမ်တစ်ခုခုအသိပညာတစ်ခုခုတခြားသူတွေကိုသင်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့အဲ့သင်ပေးမှုတွေနဲ့အကျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးခံစားမှုရဲ့ဆဝပ်တွေကိုအလောရှိမကချီးမြှင့်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တတိယအချက်ကတော့အဝလဒင်ဆာလီဟင်ယဒအူလဟူ ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒူအာတွေတောင်းပေးနေမဲ့လိမ္မာရေးချရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဒူအာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျက်စိမိတ်သွားပြီးရင်လည်းအလောရှမြတ်ကလက်ခံပေးနေမယ်သူတို့လုံးသမျှဆဝပ်တွေကိုအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းမြင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှခရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝါဆလမ်ကမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါနတော့ကရှင် လူကြီးမင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်မိမတွေလည်းဒီမှာကြည်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုစုပြောထောင်ရေးကိုစနစ်တကျလုပ်ရမယ် ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကလစ်လျူရှုလိုက်မယ်ဥပိ္ပခာပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနပြောသလိုတမလွန်မှာရင်လေးစရာတွေကျွန်တော်တို့တို့တွေဖြစ်သွားရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအမာနတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနီးဆုံးအမာနတ်တွေထဲမှာသားသမီးတွေပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်တာကလွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေဒါလည်းအမာနတ်တွေပဲ ဒီဖုန်းထဲမှာထည့်တဲ့ bill တွေဒါလည်းအမာနတ်တွေပဲဒီဖုန်းထဲမှာဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ package တွေ internet package တွေဒါတွေလည်းအမာနတ်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမာနတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကောင်းတာတွေဒါနဲ့ရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကောင်းတွေတင်ယူဖို့အတွက်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်။မဟုတ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့အရာတွေတင်ယူဖို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေသုံးဆွဲမယ်ဒီ bill တွေဖြည့်နေမယ်ဒီ package တွေကျွန်တော်တို့ဝယ်နေမယ်ဆိုရင်အလားတိုင်းတိုင်းတော်မူပါစေ ဒီအမာနတ်ကိုခီယာနတ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလောရှမတ်ကတောင်းတမလွန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းမယ်ဘာတွေလောက်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေမားခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုတွေလောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေမေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဖြေရခန့်နေပါလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးနေရာမှာ အမာနတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေဟာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအမာနတ်ဖြစ်တယ် သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဒါကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအမှန်နဲ့အဖြစ်နဲ့အလောရှိမတ်ကကြီးမြင့်ထားတာသူတို့ကိုအကောင်းပြုဖို့သူတို့နဲ့ကောင်းစွာဆက်ဆံဖို့သူတို့နဲ့အပေးအယူတွေမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့သူတို့ကိုကောင်းတဲ့ကိုကျင်တရားတွေပြဖို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝန်တွေအမှန်နဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဝိတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေနားလည်ဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်တက်လည်းအမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ချဲ့ထွင်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားသလောက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအမာနတ်တွေလောကမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့အမာနတ်ဆိုတာဟာအလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုအနံထားတဲ့တို့ကိုလိုက်နာဖို့အတိထားတဲ့တာဝန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတာဝန်တွေဒီပစ္စည်းတွေဒီအရာဝတ္ထုတွေဒီကျွန်တော်တို့အမာနတ်တွေအဖြစ်နဲ့ရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာဒီအမာနတ်တွေကိုလောကမှာနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်အင်နလာဟယာအမူရကွမ်အန်တူအဒ်ဒူလ်အမာနာတီအီလာအဟလီဟာဒီအမာနတ်တွေကိုသူ့နေရာမှာသူတုံးဆွဲခဲ့ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမိန့်ပေးနေတယ်တဲ့။တော့နောက်နောက်တမလွန်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်လေအလ္လာဟ်ရဲ့ခုံရုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေရက်ရမယ်။ရက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတခုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမယ်။အဲ့တော့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်တွေကဖြေရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအမာနတ်အဖြစ်နဲ့အလာပေးထားတဲ့အရာတွေကအလောရှိမြတ်ရှေ့မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းတွေလောက်ခဲ့ရင်တော့မြန်တပန်းလှလှကျွန်တော်တို့ရက်တည်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီအမာနတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေစနစ်တကျအတုံးမချခဲ့ရင်တော့တော်တော်လေးနဖူးစာဆိုးတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါသွားလိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်ဝကာလူလီဂျူလူဒီဟမ်လီမာရှဟစ်တုမ်အလိုင်နာအဲ့တော့လူတွေရဲ့အသားအရည်တွေ လူတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကသူတို့တွေနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့အလတ်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာသူတို့ဟာမတရားလုပ်ခဲ့တယ်အမာနတ်တွေကိုသူတို့ဟာစနစ်တကျမပေးခဲ့ဘူးခရနတ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားရည်တွေကပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားတွေကပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိတွေကပြောမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးမယ်တဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့မင်းငါနဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောနေတာလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောမယ်အန်တကနလ္လာဟူလ္လဇီ antaka kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra အဲ့တော့အရာရာကိုစကားပြောစီတဲ့အရှင်မြတ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းစကားပြောခိုင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကားပြောခွင့်ရနေတာခမည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းရှောက်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲပြောနေတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအလတ်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကဝန်ခံကြမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လေးစားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တာချင်းပေါင်းတို့ခမည်း ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကပြောတဲ့အမာနတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီအမာနတ်ရဲ့အမျိုးအစားလေးတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးအစားတွေထဲမှာနံပါတ်1အမျိုးအစားကတော့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့ပတ်သက်နေသော အမာနတ်များအီမန်ယူတာနမတ်ဖတ်တာရူဇာထားတာဇကတ်ပေးတာဟတ်လုပ်တာစတဲ့ဒီအမလ်အီဘာဒတ်တွေအီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍအဝဝဟာဒါကျွန်တော်တို့ကိုအလောရှမတ်ကအမာနတ်အဖြစ်နဲ့ချီးမြှင့်ထားတာ ကျွန်တော်တို့ကိုခဏအနံထားတာလေးစားသလားလိုက်နာသလားတာဝန်ကြည်သလားအလောရှမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်အင်နာရဘကလဘီလ်မီရဆတ်အလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတော်မူပါတယ်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြဖို့တာဝန်ကြည်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိဒါကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးကြရလိမ့်မယ်ဒီဆုံးရှုံးမှုဟာလောကီမှာတည်းမဟုတ်ဘူးလောကုတ်တရားမှာပါ အရှုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေနောက်တစ်ခုအမာနတ်ရဲ့ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ဖန်ဆင်းခံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိတရားတွေတာဝန်တွေအနန္တထားတဲ့အရာတွေဒါတွေပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဖန်ဆင်းငံတွေထဲမှာအရင်ဆုံးတခြားအရာတွေမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေးထားတဲ့အလတ်ကြီးမြင့်ထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးဟာအမာနတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအမာနတ်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူကျွန်တော်တို့ပေးဆိုင်ရမယ် လူအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ရမယ်မလူတဲ့နေရာတွေမှာသုံးဆွဲခြင်းကနေထိမ့်သိမ်းရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမယားတွေဒါတွေကလည်းအမှန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်နာရမယ်အကောင်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်သူတို့အတွက်ဒီနေ့တင်ပေးရမယ်ဒီနဲ့အညီရှောင်လန်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘုံမှာတာဝန်တရဖြစ်ပါတယ်အမှန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသမီလေးတွေ ဒါတွေကလည်းအမာနအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတာပါကျွန်တော်တို့အတွက်ယရနာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယရနာလေးတွေကိုစနစ်တကျပြုစုပြောထောင်မယ်သူတို့ကိုအီမန်တင်ပေးမယ်သူတို့ကိုယုံကြည်ချက်တွေခိုင်မာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်အီဘာဒတ်လို့ခေါ်တဲ့သူတို့တွေကိုခန့်ဝတ်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ပညာချက်တွေတင်ပေးမယ်လောက်တအောင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သင်ကြားပေးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမူအာမလတ် ဒီကလေးတွေရဲ့အပေးယူတွေမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီကလေးတွေရဲ့မူအာရှရတ်လို့ပြောတယ်ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍတွေကောင်းမွန်လာအောင်စနစ်တကျဖြစ်လာအောင်တာသနာနီးကျဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကလေးတွေရဲ့အခလာကလို့ပြောတယ်ကိုကျင့်တရားတွေကောင်းအောင်ပြုစုပြောထောင်ဖို့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီတာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့ရင်တမလွန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေခံစားရမယ်ဆိုတာတွေလည်းအာရတော်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေနော်အိမ်နီးနားချင်းတွေသူတို့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအမာနအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိနေတယ်သူတို့တွေစာလောင်မွတ်သိမ့်နေရင်ကျွေးဖို့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်သူတို့တွေဝေးရမဲမဲဖြစ်နေရင်သူ့ကိုဝစ်စင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်နာမကျန်းဖြစ်ရင်လူမမာမေးဖို့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အခက်အခဲဖြစ်ရင်ကူညီဖို့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်မွတ်စလမန်ဖြစ်စေမွတ်စလမန်မဟုတ်သူဖြစ်စေဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အမာနဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွမ်မတီတွေညီနောင်တွေ အားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာအမာနတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီအမာနတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြေပြွန်ခဲ့ကြမလဲအဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ဟာအလတ်ရဲ့ထမ်းမှာမျက်နှာပန်းလှကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အလတ်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေ အရာအလုံးဟာအလောရှမြတ်ကအမာနတ်အဖြစ်နဲ့အနန္ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်တွေကိုခြေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်စွာအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေခီယာနတ်လို့ခေါ်တဲ့အလွဲသုံးစားလုံးမှုဟူသွေးကနေအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုထိမ့်သိမ့်ပေးသနာတော်မူပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့အင်ရှာအလ္လာဟ်လာမီယာရမ်ဇန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနှဲငယ်ပဲကြံတော့တယ် အဲ့တော့ဒီကြံတဲ့ရက်ကလေးတွေမှာအလတ်ထံမှာမဂ်ဖီရက်တွေကျွန်တော်တို့များများတောင်းမယ်ခုအတွက်လည်းတောင်းမယ်တခြားညီနောင်တွေအတွက်လည်းတောင်းမယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့သလိုဒူအာရဲ့အမှုပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်သင်ယူပြီးတော့အလတ်ထံမှာဒူအာတွေတောင်းမယ်ဆိုရင်အင်ရှာလောတလာဒီ2020မှာကျွန်တော်တို့ရရှိလိုက်တဲ့ရမဇန်ဟာအကောင်းဆုံးရမဇန်အဖြစ်နဲ့အင်ရှာလောတလာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာအားလုံးကိုလုံနိုင်တဲ့တောက်ဖစ်ဆွာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဝအာခီရူဒါဝါနာ أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته